I'm teacher Paolo Romero. I'm a teacher, elementary teacher ako dito sa Talim Island. Uh, graduate ako ng education and then I was called by God to teach here sa Talim Island, specifically dito sa school. One of the one of my friends, si Ate Annette Santos, she went here for an outreach program and then nag-abot siya sa akin ng isang video na yun nga, you kids, pinanood ko muna siya. Sabi ko, oh, okay siya. So, kapag nag-hit siya ng mga topics sa aking values education classes, ipinapasok ko siya. Yun yun. At very effective yung, yung video. Yung value system natin, hindi na ganun ka-strong. No, it's very saddening na ganun. Bilang teacher, malaki yung role namin. Actually, crucial talaga siya. Kasi usually, kapag nag-introduce ako ng isang topic sa values education, it's a story. Pero sabi ko one times, we're going to watch a video. Na-excite sila nun. And then, yun nga, pinanood namin. Ang topic namin, ang first topic namin was yung, ano, yung video ng honesty. And then, doon namin nag-start gamitin yung the rest. Hindi pa namin tapos, pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Ang Talim Island kasi is, it's in the middle of Laguna Lake eh. And there's no way but by boat para ma-reach kami dito. Yung mga materials na katulad nito, we can use this kahit sa iba't ibang places. Kami nga dito sa Talim Island, nagamit namin siya. Eh. So, whether you're in, you're in the city, you're in the mountains, or nasa isla, nagamit namin siya and very effective ang, ang mga katulad nito mga resources na to para sa atin at sa, mga, sa education system ng mga bata.